Thank you. você perguntou. श्रद्धा हमको हमेशा Ouais, faire du bon travail. Ils sont silencieux. Ah, Bye. Du soir pour montrer que ces bandes-là Mm. número Çok yakışmalı. Benim ne